Приветствую! Сегодня буду вам рассказывать о том, как же я рисую, а точнее о самом процессе от начала и до конца. В этот раз я буду говорить о диджи, так что если вы пришли послушать о том, как же я рисую в традишке, то сори, не в этот раз. Не буду затягивать со вступлением, а просто сразу прорекламирую материальную поддержку канала. Донат в любой валюте, никого не принуждает. Ссылочка в описании. Теперь приступим к самому видосу. Начнем с того, что я рисую на данный момент в Procreate, так что я буду отталкиваться именно от него. Почти все фичи, что будут в этом видосе, вы аналогично сможете найти в любой другой программе, даже если вы рисуете в Paint. Вопрос, Зачем только? Перед тем, как рисовать, вы должны быть уверены, что сидите в комфортной позе. Да, это важно, иначе вы будете думать не о рисунке, а о том, как у вас болит спина, нога, рука и так далее. Допустим, вы комфортно уселись. Начнем создание холста. Так как я публикую в инсту почти все, что рисует, то выбираю максимальный вертикальный формат. Вот сравнение. Логично, что 4 к 5 будет явно больше на экране смартфона, но вы можете выбрать любой другой формат, который хотите, но инста его будет обрезать. Так вот, я выбираю RGB палитру, потому что она больше подходит для инет картинок. Можно выбрать смук, но он больше для печати подходит. Я редко публикую спидпейнты, так что выбрала самое маленькое разрешение, чтобы максимально сэкономить память на iPad. Она ведь не резиновая. Еще упомяну DPI. Эта штука нужна, если вы будете печатать картинку. Чем больше DPI, тем меньше пиксельным будет изображение в итоге. Советую брать 350 при печати и 150 при обычном постинге в интернете. Вот мы создали сам холст. Что же дальше? В таком случае я заранее продумаю в голове идею арта, а потом, когда уже созрела, то создаю холст и рисую соответственно. Но что же делать, если я уже создала холст, а идеи нет? Открываю Pinterest, конечно. Я не знаю, кто тот гениальный человек, что создал Pinterest, но это лучшее приложение с поиском по картинкам. В разы лучше поисковика Google, по моему скромному мнению. Тут будет моя небольшая реклама Pinterest по ссылке в описании. В закрепе висят картинки, которыми я вдохновляюсь. Можете и себя сохранить. я рисую скетч темно-красным, либо темно-синим цветом, а сам line темно-голубым, просто чтобы не запутаться. Иногда я просто подтираю изначальный скетч, и в итоге выходит живой, но неаккуратный line но я так делаю не часто в последнее время. После того, как закончила line, я обязательно заливаю все одним цветом слоем ниже, а потом уже крашу другим нужные области. По поводу палитр, то я либо беру их из интернета, что крайне редко, либо сама подбираю. Зачастую руководствуюсь правилом, чем ярче, тем лучше. Но главное не переборщить. После заливки я блюрю свой line. Знаю точно, что в Сай и в Procreate есть blur по гауссу. Для теней я использую либо красный, либо синий, либо ультрамарин с умножением. Черные и серые тени я никогда не использую. Вот прям никогда. я всегда зачем-то добавляю голубой рефлекс где-то в глубине теней. Это уже такая привычка. Без нее я не могу. Я вроде где-то читала, что это добавляет глубины и живости, но зачастую берут цвет этого рефлекса именно с фона, а не исключительно голубой, как я. Ну да ладно, зато классно выглядит. Следующий пункт о том, какие текстуры я использую. Текстура точек. Это самое лучшее, что могло придумать человечество. Я серьезно, раньше добавляла эти точки поверх всего арта, а сейчас же только в районе теней с эффектом рассеянного света. Мне это напоминает комиксы. Чтобы сделать такой эффект, вам нужно либо скачать, либо самому создать такую кисть, либо скачать из гугла точечки и вставить поверх арта. Далее я крашу лайн, блокируя сам слой. И делаю белую обводку, если нужно и добавляю бличочки. Я думаю, владельцы айфонов поняли, что это блик эмодзи, который я просто сделала штампом кистью. Не на что, очень удобно. В конце либо в начале, тут уж как повезет, накидываешь шум с умножением. Собственно, на этом все. Я рассказал о своем процессе рисования. Но стоп, стоп, стоп, я же не рассказала о своих кистях, своих козырях, я бы так сказала. Вопрос про кисти мне задают очень часто, поверьте, поэтому я покажу свой арсенал кистей. Сухие чернила, кисть для скетча, лайна, теней, иногда фона. Незаменимая вещь просто, я по этой причине в Сае не хочу возвращаться, там нет этой встроенной кисти. Световое перо, оно мне нужно исключительно, чтобы рисовать светящиеся объекты. Мягкий аэрограф и мягкое смешение. Просто кисти для блюра, ничего особенного. Блестки. Как уже говорила, это я сама сделала такую кисть. Письмо. Просто кисть без текстуры для того, чтобы полностью без просветов закрашивать объекты. Унануи. Надеюсь, правильно прочла. Кисть, которую я использую исключительно для фона. Ну и кисть штамп-подпись. Как говорится, работай умнее. Розет. Та самая текстурная кисть с точечками. Ничего лишнего. Фурниаукс. Э, просто кисть для кожаных материалов. И кисть, название которой я не могу прочитать, нужна для текстуры ткани. Это я, скажем так, рассказала о своих полноценных работах. Но если вы избраны и сидите в моем телеграме и иногда в инстаграме, то видите, как я на постоянке публикую скетчи из Ибиса. Тут все просто. На экране код кисти. Сканируйте. В Ибисе я ничего серьезного не рисую. Он мне нужен лишь для того, чтобы порисовать иногда на уроке польского. В Ибисе я симпую по Кире, моему персонажу. Ну, блин, он, он очень классный. Ну, и бонус. Как я рисую руки. И тело тоже. У меня иногда складывается впечатление, что скоро появится культ из людей, что обожают руки на моих работах. Так вот, как же я рисую руки? Так как я уже не новичок, рисую руки самостоятельно, соответственно, за исключением некоторых моментов. Если не могу нарисовать ладонь, то бегу снова в Pinterest и ищу там референсы рук, после чего кидаю референс в прогу. Потом я мысленно возношусь и в голове анализирую построение руки, после чего, поглядывая на референс, я рисую ладонь. Некоторые рисуют построение поверх самой ладони, а потом уже ориентируются на него. Все. Не, ну а о чем вы еще думали? Вы надеялись на то, что я продала душу дьяволу? Отчасти это правда, только цсс это секрет. Ну и то, как я рисую тело. Зачастую я использую два типа женских и мужских тел. Вот, собственно, женское тело и мужское. Возможно, вы могли заметить, что анатомия тел в моей стилистике очень приближена к реальной человеческой. За исключением головы, конечно. Но это были всего лишь скетчи, здесь я не прорисовывала тела детально. Но ну, а теперь спидпейнт почти до конца видоса, просто чтобы вы немного отвлеклись и порисовали со мной под этот ролик, если вы художник. Ну и просто чтобы вы видели то, о чем я вам рассказывала в видосе уже на практике. Это был плакат для моего мерча, над которым мы активно работали. Девушку зовут Яки. Приятного спидпейнта! Думаю, пора заканчивать. Я уже достаточно много наболтала, и все успели выпить свой чай под этот видос. Делитесь своим мнением по поводу этого ролика. Если же вы вдруг узнали что-то новое, то не стесняйтесь написать об этом в комментариях. Ну и на такой приятной ноте я с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр, ну и до новых встреч. Пока!